Hola a todos y a todas, bienvenidos a la cumbre online sobre transformación de conflictos, que en inglés se llama Coming Down to Earth o Bajando hasta la Tierra. Hoy estoy muy feliz de tener conmigo mi amiga y mentora y una, un ser humano muy, muy bonito, Marta Benavides. Bienvenida, Marta. Gracias a ti, me alegra de verte. A mí muchísimo también, Caridad. Y Marta está hablando de San Salvador. Y bueno, Marta, ¿qué has que hablar sobre Marta? Marta es una de las últimas sobrevivientes activistas de un grupo originario de, de, de advocados, de defensores de derechos humanos, que empezaron su trabajo en los años 70 sobre un clima de creciente represión. Es una líder de una revolución ecuménica, se trabajó muy cerca del arzobispo Oscar Romero, haciendo soporte a las víctimas de violencia antes de su asesinato en los años 80 y ella tú seguiste trabajando para una paz durable durante un montón de tiempo, estuviste exilada en México, en Estados Unidos, intentando, intentando que la guerra llegase a un fin en tu país. Fuiste ya mm, laureada con un montón de premios, fuiste una de las nominadas, de las mil mujeres nominadas al Premio de la Paz, de Nobel de la Paz. Ah, bueno, una historia alucinante. Te puedo decir también que além de tu trabajo muy increíble local y nacional en, San Salvador, haces un montón de trabajo regional y global. Haces, ah, fuiste una de las co-facilitadoras del Global Call to Action Against Poverty y si es este parte y haces ainda de distintos espacios de, de cooperación para el cambio y de cooperación de la sociedad civil a nivel internacional. Muy, muy bienvenida. Tu vida es, podía ser el tema de muchos filmes, libros, es una historia increíble de la cual yo sé solo un poquito, entonces es imposible, imposible dar, la, honrar toda esa riqueza. Entonces yo, vamos, vamos a ver qué va, qué va a emergir de nuestra conversa. Empezaba por te preguntar de todo eso que has vivido, de conflictos más profundos, extremadamente violentos, hasta cosas del día a día, de gente que quiere cambiar el mundo pero sigue se peleando. ¿Cómo ves todas esas dinámicas? ¿Qué piensas que nos está manteniendo como seres humanos presos a dinámicas de, relación unos con los otros y con el mundo que, siguen produciendo resultados que nadie lo quiere, porque nadie lo quiere guerra y peleas y todo, pero parece que estamos presos en dinámicas que no nos dejan seguir adelante a otro, a un mundo más con más paz, más amor y más justicia. Bueno, gracias por todo eso que dijiste, pero si hubiera sabido que ibas a decir <laughs> todo eso, te había dicho que no. Ah, porque yo me siento una persona común, corriente. Yo camino a pie en cualquier sitio que estoy, especialmente aquí en mi país. yo ando en los buses públicos y me doy cuenta del sufrimiento de este pueblo que cada día se levanta a sufrirse calvario. Claro, ahora estamos en este tiempo de, le llamo yo entre comillas, la crisis del coronavirus. Y yo quiero decir corona porque nos ha coronado. y es el rey de los virus. porque esto que nos está sucediendo para mí no es crisis. Esto tenía que llegar allí es como en física que a veces hablamos del el punto de saturación. O sea, si tú tienes un vaso de agua y le vas poniendo azúcar, llega un momento que esa agua se vuelve azúcar y se tiene que bregar con que ya no es agua. Hemos vivido de tal manera que tenemos una acumulación de experiencias vividas y nos vamos inventando cada vez cómo aguantar la vida. Y bueno, yo soy la hija mayor, cuatro hermanas de un padre y una madre que nos ah, educaron para que supiéramos que estábamos aquí para servir. Nos enseñaron desde pequeñas a vivir con la sabiduría y las prácticas ancestrales de la alimentación. Nunca tuvimos mucho dinero, gracias a Dios, porque entonces teníamos que pensar bien lo que se tenía que hacer y mi madre se sentaba con mi padre a decirnos cuánto dinero teníamos y cómo lo íbamos a gastar y que entendiéramos que a veces íbamos a querer pedir algo y ellos no, tenían que decir, solo tenemos esto, pero podríamos hacer esto y esto. Y desde pequeñas nos llevaron a trabajar en el campo, Vivíamos en la ciudad, pero nos llevaron a trabajar en el campo. Todos los fines de semana nos íbamos a las cuatro y media de la mañana. Ya te imaginas, yo iba ahí pataleando y enojada de que <laughs> íbamos bien temprano, mientras mi madre iba diciendo, miren qué lindo cómo amanece el día. Miren cómo trabaja la gente desde bien temprano. Es mentira que la gente empobrecida, y decía palabras como empobrecida en lugar de pobres, nos enseñaron a ver el significado de la palabra porque la palabra define cómo lo vas a ver. Si yo digo la gente pobre, no es lo mismo que decir la gente empobrecida. Tiene una calidad diferente. Y nos decía, miren, ahí están todos trabajando. Y nos enseñaron a respetar eso y a abrir los ojos hacia eso. Caminábamos como una hora y media a través de la ciudad para llegar a un sitio donde podíamos tomar un transporte para irnos al campo donde mi madre, especialmente con sus ahorros, compró una pequeña, un pequeño espacio para trabajar la, tierra. Aprendimos sobre la medicina natural y las plantas medicinales. Teníamos que cruzar un río que lo queríamos tanto porque allí teníamos que cruzar y jugar en el río. Y ahí estaban haciendo la gente ah, cultivando bien temprano a la orilla del río Las Vegas, o sea, donde estaba todo, todos los vegetales, y a ellos es que le comprábamos los vegetales. Y esos niños y niñas se volvieron nuestros amigos. Y cuando pasábamos por ahí, las familias les daban permiso que se fueran con nosotros al espacio donde nosotros estábamos yendo a trabajar. Y al regreso veníamos todos con la fruta que habíamos cultivado allí y que habíamos colectado para que lo trajeran a sus familias y nosotros llevarlo a nuestra casa para comerlo en la semana y compartir con los vecinos. Aprendimos esas cosas. Yo creo que he tenido esa bendición de una madre y un padre que me dieron dirección, porque todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, lo que he hecho y lo que estoy haciendo ahora y especialmente ahorita, es lo que aprendí de ellos. Yo sé que estos momentos es difícil de saber si en realidad es una cosa que se dio, bueno, pero si se dio es porque la dejamos que llegar allí, esta llamada crisis. O puede ser que algunas personas, sabiendo que esto venía, permitieron que llegara ahí para hacer lo que están haciendo. Y eso es triste. Pero como no sabemos en, en realidad cómo es que hemos llegado a este momento, pero sí tenemos que saber que esto está sucediendo. Entonces, este es un momento que para mí es especial, porque es un momento que tienes que repensarlo todo. Es posible que sí, la naturaleza haya tenido que actuar y mira todas las cosas que están sucediendo, los animales que ahora <laughs> andan en las ciudades y eh, ah, todas las experiencias, por ejemplo, en mi país y en muchos países en Latinoamérica, los ejecutivos, las administraciones de gobierno, que se llaman administraciones de gobierno porque ellos no son el gobierno, ellos son nuestros empleados. Pero esas administraciones venían ya con una intención de ver cómo ellos iban a modelar y a moderar y a hacer los cambios que ellos creen que tienen que hacer para que podamos ser gobernados. No entienden que nosotros, la ciudadanía, la gente somos el gobierno y el Estado. Y nos toca aprender a gobernar, porque tenemos que crear la gobernanza y la gobernabilidad. Y de eso se trata, cómo creamos condiciones para que la sociedad, el pueblo soberano, que le llaman así, pueda definir qué calidad de vida quieren, cómo queremos vivir. Y yo pienso que a veces decimos hay que buscar las alternativas. No hay alternativas. Estamos viviendo las tales alternativas. No fuimos por la vereda, no fuimos por el, ah, por el camino que no era. O sea, la, verdad, la, la verdadera cosa nunca la hemos vivido, porque se supone que estábamos aquí como seres humanos que fuimos evolucionando a través de, los millones de tiempos, ¿verdad? Y estamos aquí para vivir una vida plena. ¿Y por qué tenemos que vivir con toda esta ansiedad? ¿Y por qué tenemos que tener ahorita un mundo que hace dos años nos dijeron, y esos estudios sí, yo los respeto, pero, no, pero me sirven para entonces preguntar, ajá, ¿y por qué pues? Porque nos dijeron hace como dos o tres años, el problema que tenemos son las desigualdades. Ajá, pero ¿cómo es que hemos creado esas desigualdades, pues? Y encima de eso no tan números. Dijeron hace como dos o tres años, es que eh, tres billones y medio de gente eh, tienen lo que dos docenas de hombres ricos del, del norte global tienen. Ay, dije yo, y entonces, ¿cómo es eso? Que todo ha tenido que funcionar para eso. Entonces, no hemos vivido la realidad, hemos vivido para que eso funcione así. Pero este año ya nos dijeron, no, si ha cambiado la cosa. Ahora podemos ver que 4 billones 800 mil gentes tienen lo que todos los billonarios del mundo tienen. Y es en función de eso que resolvemos todo. Y ellos tienen recursos que también han acumulado y que se han apoderado de eso para hacer el mundo a su imagen y semejanza. Entonces, no hemos trabajado para que los seres humanos tengamos y ejerzamos la capacidad creadora que tenemos, porque yo sí entiendo que somos imagen y semejanza del el espíritu creador, así le llamo yo al universo, porque no le puedo decir Dios ni esto y lo otro, pero yo sí sé que hay algo grande, grande que permitió crear todas las condiciones para que pudiéramos estar en este planeta tan bello, tan especial, que todo funcionara para que viviéramos deliciosamente. Y entonces, ¿por qué vivimos tan jodidos, pues? Entonces, para mí, todo lo que tenemos que hacer es entender ¿por qué estamos viviendo esto ahora? ¿Qué nos está llamando a ver? Y a mí la situación de este momento me está diciendo, la gente está tan domesticada, estamos tan domesticados, que aún lo que no hemos pensado ya nace domesticado. Cuando lo venimos a pensar, pensamos como el sistema que tenemos. O, por ejemplo, es una colonia. Cuando decimos la colonia, yo pienso en el enjambre de las abejas. Allí las abejitas todas funcionan para que la reina madre haga lo que tiene que hacer. Pues sí, pero yo no soy abeja, aunque vengo también de las abejas. Y tengo que respetarlo, pero yo no estoy allí y nadie debe estar en función de que una sola persona tenga que asumir más responsabilidad que la otra o que tenga más que los demás. Entonces, en esta... Yo no, yo quería, quería solo ah, hacer, resumir solo para ver si estoy, si estoy entendiendo lo que estás diciendo. Tú estás hablando, bueno, hablaste un poco de, que eh, todo el tema ahora con el virus, con el corona, es un, un, sinal y una invitación al cambio. Y ahora estás hablando un poco de una cosa que para mí es muy importante, que es que las, hay una arquitectura una estructura que eh, está em, fomentando, que está incentivando a que la riqueza natural, del mundo natural del cual hacemos todos parte, que debía ser abundante y disponible para todos, se esté concentrando en las manos de muy poca gente. Entonces hay, una, hay un, desarrollo de, de las estructuras de las estructuras de comercio, económicas, políticas a nivel nacional y, global que, que, que, influencian, que elevan a que la concentración de riqueza se quede más concentrada en las manos de, de poca gente, al punto de hoy tú hablabas de, yo pienso que los últimos datos de Oxfam es que como que ocho personas tiene más riqueza que la mitad de la población mundial más pobre, o sea, que cuatro, más de 4 billones de personas, lo que es, es, una, es una disparidad alucinante, ¿no? Y estabas, estabas, diciendo otra cosa interesante, que es que eso tema es que, bueno, una cosa es reconocer que hay esa arquitectura y que, que hay poca gente que sabe, porque la gente ya, ya nace tan dentro del sistema y y, convencida de sus narrativas, de sus historias, que parece que es la historia natural y ya no tiene, tiene, no tiene, eh, tiene que desarrollar las capacidades para tener esa mirada de que, de que están participando en una, un sistema, en una construcción colectiva que no sirve a casi nadie, que sirve a muy, muy poca gente y que nos impide de traer nuestras únicas, nos, nos dádivas únicas que cada uno traza al mundo al, al, al bien común, ¿no? Eso es otra cosa. Y ahí ya hablaste del tema de colonia, pero eso es muy interesante porque tocas también el, cuando hablas de colonia de abejas, a mí me sale también colonialismo, porque yo, por ejemplo, crecí en el mundo occidental, crecí en Portugal, y claro que es una, un antiguo imperio colonialista, entonces yo en mi camino de, desarrollo me he visto un montón de veces tomando conciencia que parte de mis creencias y de mi forma de pensar y actuar tenían un montón de ese colonialismo que yo tanto empecé a criticar porque empecé a tener una, una, mirada más, más distinta. Entonces, ¿puedes hablar un poco más sobre eso, sobre esas estructuras? Porque tú estás, trabajas un montón con sociedad civil, tentando, y em, tentando hacer cambios significativos en esas e, estructuras y al mismo tiempo en las formas de pensar de la gente, porque otra cosa que fue al final que dijiste que para mí es súper impactante es que nuestras ideas ya nacen colonizadas, porque parece que tenemos una crisis de imaginación, porque claro, estamos súper informados y habituados y enseñados a pensar y a una mirada muy particular y muy cerrada del mundo. ¿Puedes hablar un poco más de eso y cómo es que vas mirando esas cosas en tu cosas prácticas de tu vida y de tu trabajo para el cambio con la sociedad civil? Y es que eh, yo parto de que hemos nacido no para trabajar, sino que hemos nacido para vivir en plenitud. Y hay que entender esa palabra plenitud no es lo que llamamos progreso ni desarrollo. Por eso es que no está bien que estemos hablando de los países desarrollados y los países en desarrollo, porque ya ahí te van marcando cómo ver. Y como ves, vas a actuar. Entonces, no, yo no soy un país en desarrollo, pero soy una persona en evolución, eso sí. Entonces, trabajar la cultura es muy importante pero eso quiere decir que le tenemos que dar prioridad a trabajar con los pueblos, porque a los pueblos les robaron el derecho de ser. Cuando se imponen, bueno, imagínate que llega Cristóbal Colón a nuestras tierras. Yo le tengo aprecio a Cristóbal Colón porque yo dije, mm, eso es bien difícil hacer lo que él hizo. Y en aquellos tiempos que se creía que la tierra era plana, Tenía valor el hombre. Sí, pero eso no le da derecho a que venga y haga y tenga una posición que después sirvió para esclavizarnos. La primera cosa dice, y bueno, eso es lo que aparece escrito y eso es lo que te dicen y entonces desde ahí funciona la cosa. Descubrí y por tanto tengo derecho a tomar posesión en el nombre de la iglesia y de la reina. Y ahí dije yo, ¿y a mí qué me importa la tal reina? o reyes o los príncipes. ¿Por qué me molesta que esa niña que acaba de nacer en Inglaterra, ay, dicen la princesa tal y tal, y la gente ahí arrodillándose como quien dice ante eso y dice, ella ya vale dos billones de dólares. Y yo dije, ¿con quién se habrá costado la muchachita esa? Es que es una prostitución de todo lo que hemos hecho. Y es un aborto. Por eso necesitamos los abortos, que las mujeres tengan derecho al aborto, no porque el aborto sea necesario y bueno para nosotros, pero es que toda la cosa es un aborto. Porque las mujeres no podemos decidir, no sobre nuestro cuerpo, somos seres humanos y no somos un simple hoyo. ¿Entiendes? Entonces, todo se ha tergiversado, por eso es que yo digo que es las alternativas las que hemos vivido. No hemos vivido la verdad, porque la verdad es que hemos nacido para vivir en paz en un planeta saludable, en un universo bello. Pero cuando entonces acá hacen una, eh, estamos con que ya no hay en dónde tirar la basura, y ponen en, unas, en unos barcos, unas barcazas, son barcos propiamente, toda la basura que están saliendo, digamos, de hospitales y todo eso ahí en Estados Unidos. Y andan viendo dónde la depositan y te van a pagar, te van a dar ayuda si recibís esa basura. Y te dicen, y es que esto ustedes lo pueden usar para quemarlo y lo, y lo pueden usar para eh, pavimentar sus carreteras. Imagínate. Y la gente por necesidad, pues vamos a tener que hacerlo. Se lo fueron y se lo ofrecieron a Costa Rica. Costa Rica dijo, no, se lo ofrecieron a Nicaragua. Eso hace varios años, pero esto se da constantemente, que nos tiran la basura. Entonces Nicaragua dijo no y bueno, ahí anduvieron con esa cosa por todo el Atlántico hasta que una comunidad empobrecida, empobrecida en el Reino Unido, cerca de Londres, lo tomó porque le iban a dar dinero. ¿Cómo puede ser que uno de esos países desarrollados, entre comillas, tenga una comunidad que tenga que ser semejante prostitución? Y es que el que ellos la reciban no solo les hace daño a ellos, le hace daño a todo el país, a todo el Reino Unido. Entonces, entonces yo cuestiono todo eso y digo, pues no, yo no pienso así y no lo acepto. Y entonces desarrollo mi propia manera de pensar y desde donde yo voy a funcionar. entonces la lucha que yo tengo acá, que no me gusta ni decir lucha, pero el trabajo es de desmantelar esa manera de pensar, no aceptar lo que está incorrecto, no aceptar de que hemos, hemos nacido para luchar y luchar y luchar y que la, la lucha continúa. No me gusta decir la lucha continúa. ¿Por qué? existe la lucha continúa? porque seguimos creando que 4 billones 800 mil gentes en estos momentos, y bueno, eso viene desde antes, tienen lo que los billonarios del mundo todos juntos tienen. ¿Quién dice que eso está correcto? ¿Cómo podemos hablar de la paz? Es mentira hablar de la paz cuando tenemos esas incongruencias. Pero eso pasa por toda la domesticación y pasa porque no entendamos por qué estamos en el planeta. Y es para vivir en plenitud. La gente cree que plenitud y abundancia sí pueden ser sinónimos, pero no son sinónimos si abundancia quiere decir esos 4 billones, 800 mil gente viviendo tan mal. Entonces, cuando viene toda esta situación de la tal crisis, yo empiezo a ver, pero si yo estudié ciencias, yo iba para medicina. Y cuando ya estaba para graduarme de la escuela de medicina, yo me fui a trabajar en los hospitales de todo nivel, para los más empobrecidos, para los de clase media y para los ricos. Y me di cuenta que allí era un uso de la medicina y todo bien caro. yo decía, pero esto no es salud. Yo podía ver la diferencia entre medicina y salud. Cuando quise hablar con mi consejero, él no pudo entender que yo ya no quería estudiar medicina porque eso no era salud. ¡Ah! No hallaba qué hacer. Decía él. Yo dije, bueno, voy a terminar esto, pero yo, yo no he nacido para estar en un hospital cuidando gente que no se le enseñó a cómo vivir en salud. Y vivir en salud no es nada más que tú estés bien, es que para que tú estés bien, todo el entorno tiene que estar bien. Y el planeta con seguridad tiene que estar bien porque de allí viene nuestra vida. Pero ves, lo que estoy tratando de decir es que cuando yo llegaba del colegio y mi mamá me preguntaba, ¿qué aprendió usted hoy, Martita? Mm, mamá, aprendí que el agua es un mineral y los minerales no sienten y el agua no tiene sabor, es incolora e insípida, mamá. Fíjate lo que me enseñaron. Mi mamá me llama y me dice, Martita, usted tiene que entender bien las cosas, porque si usted no las entiende, sus hermanitas no la van a entender. Y ella solo estuvo hasta tercer grado, una mujer de la montaña, y mi papá apoyaba que yo aprendiera esas cosas. Me dio un vaso de agua, mírelo, tómelo, saborelo, El agua le da vida, porque si usted viene bien cansada y con sed, si usted no bebe agua, no se va a sentir bien porque eso le da vida. Entonces, eso no es como se lo están diciendo en el colegio. Usted entienda que esto es algo sagrado. Y eso ella lo aprendió de los pueblos originarios. Pero ahora los pueblos originarios les hacen programas y esto y lo otro, pero lo que menos hacemos es escuchar esa sabiduría ancestral, que no debe ser, la sabiduría no debe ser nada más para saber, tiene que ser para gracia, porque cuando tú entiendes vas a querer hacer las cosas bien y que todos estemos bien. Entonces, cuando viene todo esto de esta crisis, yo dije, no, es que esto tenía que llegar aquí, no había de otra manera. Yo sé que a veces las administraciones de gobierno tienen maneras de averiguar lo que viene y con tiempo. Y sobre esta crisis lo han sabido, pero lo manejan a su manera para, para permitir el crear el mundo que beneficia los bolsillos. Y, entonces esa gente de los llamados países desarrollados, mucha gente muchas veces no entienden y no pueden ser solidarios porque primero tienen que empezar cómo les va a afectar a ellos. Cuando vino todo el problema del Zika, esa enfermedad, ¿te acuerdas? Que hasta las mujeres le dijeron, especialmente las de Latinoamérica y, la gente, las mujeres de los países del sur les dijeron, no se embaracen, tengan sexo, pero no se embaracen porque los niños están y las niñas están naciendo sin cerebro. Ah, pero no pudieron inventarse una vacuna para el Zika porque no sabían si iban a poder sacar todo el provecho económico que tenían que. Entonces yo siempre estaba entendiendo cómo es que hacen las decisiones, para qué y, qué, y cómo definen el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta cosa del tal, de la tal crisis, mira que a mí me ha dolido tanto, de verdad me ha dolido, porque es tan normal que te pasen diciendo, quédate en tu casa, quédate en casa, quédate en casa, porque, y tú mantiéntete, mantente saludable, mantén la distancia, haz esto, lávate las manos acá, con jabón. Y yo dije, pero toda esa gente que yo veía cuando estaba chiquita que iba con mi mamá ya los ríos no sirven, ya los destruimos todos, están llenos de podredumbre, de las grandes compañías que ahí tiran. Y ahora tenemos que cultivar, en lugar de comida, ya, ya no podemos comprar eh, eh, esos vegetales, esos se los tenemos que comprar a Guatemala, porque ya los ríos no tienen agua y están llenos de pesticidas y fertilizantes. Y entonces cuando llegan a la zona al sur, ya llegando al, océano, el montón de gente con insuficiencia renal, no me digas que nosotros no podemos poner dos y dos son cuatro. ¿Por qué la gente aprende que dos y dos son tres? Ah? Porque se lo enseñan y lo aceptan porque le beneficia pensar así. Entonces, cada vez que estamos diciéndole a la gente que se laven las manos, que se laven las manos y con jabón y que se queden en su casa, si aquí en El Salvador y en la mayor parte de los países donde esos 4 billones 800 mil gentes viven, no tienen agua en su casa? Nunca la han tenido en generaciones anteriores y ahorita mismo aquí en este país están tratando de privatizar el agua a pesar de esta situación. Y la gente clase media lo ve y critica, pero no trabajamos a, a parar eso y sí lo tenemos que parar. Ahora, ¿Y cómo es que vas a tener dónde quedarte si la gente vive aquí en tugurios, en sitios que se le llaman mesones, donde viven hacinados, como que estuvieran en cárceles? ¿Y dónde se van a quedar? Y como ya no puedes estar en el parque donde la gente empobrecida se va a sentar para tener algo de fresco. Que yo decía, por lo menos hay que poner una, unas cosas ahí para que les curan del sol. Y ahí la gente tirada. ¿Y cómo puedo yo pasar por ahí y no... ¿Cómo puedo endurecer mi corazón y no sentir eso? Ah? Esa es la cultura, esa es la educación que tenemos que tener, de ser solidarios, y eso es diferente de tener solidaridad. Y eso, Monseñor Romero nos decía, caminen con el pueblo, acompañen al pueblo, son dos palabras diferentes, porque caminar con el pueblo me va a ayudar a ver pero acompañar, yo tengo que pensar que eso se tiene que transformar lo que están viviendo. Y ser solidario significa que tengo que vivir de tal manera que sí las cosas puedan vivir en justicia, en calidad. No estamos haciendo eso. Ah, pero todos somos cristianos. ¿Entiendes? Y siempre celebramos todas las cosas que tenemos que celebrar y le pedimos a Dios ahorita que ya ayude a que este, este virus ya no nos haga daño. Mira, el virus nació del proceso evolutivo. Cuando yo estaba estudiando medicina, yo sabía que había un montón de enfermedades, como la tuberculosis, para decir una de ellas. Ahí estaba. Y, y yo empecé a estudiar por qué en mi país había tanta enfermedad de tuberculosis, mientras que en Estados Unidos enfermedades de cáncer. Sí, porque ya tenían todas esas industrias que los tiraban a los ríos y, al, quemaban todo eso que se iba a la atmósfera. En El Salvador la gente tenía tuberculosis porque no podían comer, no, estaban débiles. Cualquiera que no estaba bien alimentado no iba a poder hacerle frente a la tuberculosis. Entonces, sabemos esas cosas y eso es lo principal que tenemos que saber. Entonces ahora yo digo, este virus, este virus no es el problema. Nos vino a dar en la, por la cara para que todos despertáramos, sea que lo dejaron que llegar allí o que sucedió, pero que estábamos preparados para bregarlo, no. Que la ONU estaba preparada, no. Pero no me vengan con que la ONU no sirve. Eh, es cierto, no estaba preparada y no está lista para lo que le corresponde, pero ¿quién hace la ONU? Mm, todos los países del mundo. Y hay uno que ahorita acaba de decir, no, nosotros no vamos a apoyar esto y no vamos a apoyar lo otro. Y la, la gente de esas naciones no dice nada, lo acepta. ¿Y dónde está la ser solidarios? No, nos quieren ayudar, nos quieren dar ayudas y préstamos mayormente. ¿Ves? Toda esa manera de pensar, sí tenemos que tomar el tiempo de darle cabeza porque el tal virus este ha sido creación de las sociedades que hemos creado, de, sociedades donde se vale que la gran mayoría de la gente sea mano de obra barata, que no tengan programas de salud, pero no tendríamos ni tener no tendríamos ni que tener programas de salud, por ejemplo, para ir al hospital y todo eso, si estamos bien alimentados y vivimos saludablemente. No estamos honrando quienes somos. ¿Entiendes? Si quienes somos es hijos e hijas de el gran espíritu creador. Y si somos creados a su imagen y semejanza, no podemos evitar crear pero a veces creamos porque hasta donde vemos, hasta donde llega la punta de nuestra nariz, no vemos más allá. Estos tiempos están demandando que repensemos todo, que sopesemos todo, que tengamos un plan de cómo vivir la vida que hemos venido a vivir aquí en la tierra, que es vivir en plenitud y el sagrado derecho de vivir en paz. Además de eso, tenemos que entender que este virus ni es el enemigo y ni siquiera es un enemigo. El verdadero enemigo es esa situación que hemos creado, esa colonización que tenemos, que se acepta que la gente viva mal y que se cree que eso es normal y que se cree que unos, porque luchamos así, y así, tenemos esto y lo otro. Mentiras. Y eso las iglesias, las religiones lo deberían estar diciendo, tampoco lo están diciendo, tienen miedo y ahora hay mucho, mucho miedo. Está llegando al punto de que en, para poder salvar vidas, dicen, han pasado leyes aquí que en un, eh, llegó un momento aquí en mi país que teníamos más gente en esos centros de retención que porque la gente tiene que salir a ver cómo hace para comer ese día y pagar el cuarto donde vive. Ah, no, pero está violando las restricciones. Entonces te pueden llevar a esos sitios y ahí te enfermas. Y ahora ya llegaron a la decisión de que para asegurar que todos obedecemos, la policía y el ejército, con médicos, con un equipo médico, van a poder llegar y entrar a tu casa, fumigarla y tomarte la temperatura. Y si encuentran que tú estás mal, te van a llevar. Y lo que estamos viendo es que esa es una manera muy buena para los que quieren deshacerse de gente pensante y contante y sacarla del camino. Y ese es el rumbo que llevamos. Igual que ya estamos conociendo que posiblemente esta misma situación que estamos viviendo ahorita posiblemente, ya nos están diciendo, se va a dar para fin de año. Y nos están diciendo que esta es la nueva, mm, la nueva normalidad. Que entonces, posiblemente, eh, cada año se va a dar dos o tres veces esto mismo. Y no es para el bien de la naturaleza. De alguna manera le va a beneficiar a la naturaleza, pero no es intencional es porque todo lo están cambiando, los acuerdos de los trabajadores, todo lo están cambiando y con la prostitución de algunos de esos sindicatos también. Entonces no nos podemos engañar. Eh, yo veo que se tiene que hacer el trabajo muy, muy fuerte de educación y de la cultura, que entendamos que para vivir en paz no necesitamos más que cada país. Mira, yo veo que todas esas agendas post-2015 de la ONU, muy buenas, aunque mucha gente que los trabajó no logren entender a pesar de que han participado de la profundidad de lo que es eso. Porque la Agenda 2030 dice que nadie nunca más se, se quede atrás. Pero son esos 4 billones 800 mil gentes están atrás. Los rohingyas están atrás. Las migraciones están atrás. ¿Me entiendes? Entonces, Decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Pero la agenda vale la pena. Si la trabajas de manera integral y trans, eh, eh, tienes que hacerla que funcione en cada una, cada una de las de los ODS tienen que trabajar conjuntamente y tienen que trabajar con Habitat y tienen que trabajar con París. Todos esos son elementos muy buenos, pero tienen que estar a la disposición de la gente, que la gente lo entienda como mi mamá me entendió las cosas y me las enseñó. Porque para qué que digamos que el, número tal es para igualdad de género y yo como quiero ser igual con los hombres aquí en mi país y la gran mayoría de los hombres están jodidos y por eso llegan y joden a las mujeres. No, yo no quiero igualdad, yo quiero justicia y no quiero que me digan que más justicia, más paz, más, más ah, lo que sea. No, yo no quiero que el sistema sea más justo, más, más de paz, más lo que sea. No, tiene que ser justo y tiene que ser de paz. Porque eso de más, ¿y quién lo mide paz? Pues? Entonces, no pueden funcionar los derechos humanos si no hay derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de los pueblos y entenderlo en toda esa dimensión. No puede trabajar, es transversal eso. Entonces yo siento que tenemos que hacer una tarea, pero de verdad, de verdad, de verdad, y no estar esperando que nos paguen. A mí no me han pagado para hacer el trabajo, todo esto que yo hago. Nunca me han pagado para hacer esto. Yo pago para hacerlo. Porque si yo lo entiendo y lo creo, mi mamá me dijo, pague por eso, hija. Así que usted busque la manera de vivir de una manera decente, sin prostituirse, haga lo que tiene que hacer sin estar esperando que le den dinero. Nunca, ni una ONG, ni administración de gobierno a ningún nivel, ni iglesias, ni la ONU, nunca me han pagado para hacer esto. Porque yo entiendo que así se tiene que hacer, ese es, el trabajo que se tiene que hacer, de trabajar la conciencia de que a este punto y siempre debió haber sido, pero a este punto, con seguridad, seguridad, tenemos que ser ciudadanos globales planetarios. No ciudadanos globales y planetarios, no, ciudadanos globales planetarios. Globales porque tenemos que estar pendientes de lo que pasa con el resto de la humanidad y por qué. Y planetarios porque primeramente tenemos que amar y cuidar a la madre tierra. Y si no hacemos eso, no importa lo que hagamos, vamos a seguir dando vueltas, confundidos y entendiendo mal las cosas. Y yo siento que no hay cosa más linda, más linda, que entender para qué estás aquí, lo que debes hacer, y aunque sea en chiquito, que lo hagas. Entonces, yo te estoy diciendo cómo lo estoy viendo ahorita. Y yo sí estoy trabajando todo esto. Y sí estoy, en parte de lo que estoy haciendo, soy parte de un grupo que nos hemos formado sin, sin llegar a acuerdos, pero que monitoreamos lo que está sucediendo y dejamos saber a la administración de gobierno, que así se debe decir, administración de gobierno, para que sepa que trabaja para nosotros, que él y todos ellos son nuestros empleados, que se rebajen los salarios y que entienda también que él es un ciudadano presidente que se le paga para presidir la administración, no para estar metiéndonos unos contra otros y amenazándonos. Entonces sí se lo decimos y lo estamos llevando a la corte y estamos haciendo que a nivel internacional se conozca que hay muchos países, usando el ejemplo de mi país, que no importa que sea un supuestamente hombre joven, millennial, dice él que es, que es el más cool de todos y el más guapo de todos y todos, cierta gente que la tiene toda manipulada, le aplauden, le aplauden. No. El pueblo soberano, y ahí es donde todos esos que tienen soberanos se los tienen que quitar de encima. Porque les dan un montón de dinero, ¿para qué? ¿Ah? Yo pienso que el pueblo soberano es que tiene que tener la capacidad de ver y definir su camino, que ahorita tenemos que ver para que las cosas funcionen ahorita. Tenemos que verlo con visión de fin de siglo. ¿Por dónde vamos y a dónde nos está llevando? ¿Cómo va a ser el fin de siglo si vamos como vamos? ¿O qué debemos hacer para tener la clase de fin de siglo que iniciaría un, un siglo diferente después? además con compromiso con las generaciones presentes y futuras. Esas son las dos cosas que yo creo que no deben definir para hacer la tarea ahora. Y viene la década que no se logró confirmar del cuidado de los océanos. Hay que cuidar los océanos. Los océanos son nuestros hermanos es los océanos que por toda la depredación que hemos hecho, por cortar todos los árboles y toda la destrucción que hemos hecho sobre la madre tierra, que ellos son los que están trabajando el clima. Y ya no lo van a poder hacer porque nosotros seguimos tirando lo que no debemos en todos sitios, especialmente en los océanos y en los mares. Y también tenemos que entender que sí, ¿quién es nuestro semejante aquí en la tierra? ¿Quién es de verdad, de verdad tu semejante? Y hay gente que dice, pues, la persona con quien duermo, mi compañero o compañera de vida. Pues no. El verdadero hermano, mi semejante, mi verdadero hermano o hermana es el árbol, con quien tengo una relación simbiótica. Yo le doy el CO2 y el árbol me da su oxígeno. Si no empiezo desde allí y no entiendo que en esa humildad tenemos que vivir, no vamos a resolver nada. Y la otra cosa es que si queremos que estas pandemias y estas situaciones se resuelvan como deben, sí tenemos que trabajar la alimentación, la salud de los pueblos. Esa es prioridad. Y viene la década de la agricultura familiar, yo aprendí eso con mi madre. Yo tengo mis plantas medicinales. Tengo mi comida natural, que yo la puedo hacer en un ratito, y deliciosa y saludable, orgánica. Y no tengo que estar comprando cosas orgánicas porque no tengo el dinero para hacerlo. Podría, pero entonces tendría que vivir la clase mediera de las cosas y no quiero. Entonces, no sé si esto te sirve, pero la verdad, la verdad, es que esto es lo que yo estoy viendo, a lo que he llegado en estos días de trabajar tan fuerte, desde las cuatro y media de la mañana hasta la medianoche, con mucho amor, pero apreciando cada cosa, dando gracias por la brisa y entendiendo que tenemos que caminar con los pueblos, tenemos que acompañarlos y tenemos que ser solidarios. Yo sé que eso se tiene que hacer. Y esa es la gran transformación, que tiene que venir desde adentro de ti con muchas ganas hacerlo. Y eso no quita que te rías, <laughs> que aquí la gente con tanta cosa que nos hacen, se inventan cada chiste. Y yo a veces a la medianoche estoy revisando lo último que haya llegado y en una de esas cosas salió que uno de ellos se querían escapar de esos centros de, e, es un chiste que hicieron, ¿ves? <laughs> Pero lo hicieron de tal manera dramatizando la situación. Entonces estaban dos bolsas de basura, de esas grandes, negras, juntas ahí en la calle. <laughs> Y entonces, de repente empieza el tráfico y se para el tráfico. Y cuando se para el tráfico y parece que nadie está viendo, empiezan las bolsas a caminar. Y yo dije, ay, mi pueblo, a la medianoche me hace reír. Porque no vale nada más llorar, hay que <laughs> reírse también. Bueno, Marta, qué, qué, extrema gratitud estoy sentido de poder te escuchar y, y, anfitriar ese espacio para que más gente te escuche. Dices este montón de cosas súper... Em, relevantes y fuertes. Para mí me quedó algunas. Una así muy importante es el rollo que la gente de los países, bueno, un montón de gente en todo lado del mundo vive aislada de los impactos de sus escojas, que compras algo y no, tienes noción de los impactos de, lo que, de lo que compras y un montón de otras cosas. Y eso tema, tú hablaste con la, la externalización de las industrias más poluentes a otras partes del mundo y las más extractivas. Y eso es súper fuerte y hay que, hay que tener eso muy claro porque, claro, estamos todos viviendo con cosas en nuestras vidas que, que, contribuyen para ese problema. Y, y, de ahí me trae otra cosa que es muy fuerte, que es cambiar significa estar siempre en relación y es muy fácil quedarse en un lugar de tenemos que ayudar a lo otro, pero que el otro es, es un otro, es alguien desconocido y claro, hacemos un montón de cosas malas cuando estás en un lugar de ayudar a quien no lo conoces, tienes que estar en relación, tienes que entender, porque yo, por ejemplo, hay algo que tú no dices, pero que a mí me resulta súper fuerte, es que en ese tiempos súper fuertes de potencial de cambio, de dolor, de muchas cosas difíciles que están siendo sentidas de formas distintas desde el lugar donde estás, el no... <sighs> Tenemos mucho que aprender con los pueblos que vivieron las alternativas, como tú dices porque eso tiene la, la, resiliencia, la capacidad de vivir con lo que hay en el local, con una dimensión humana, en una escala de natural que nosotros, la gente que vive en los países que tú dices de desarrollados, que me encanta eso, porque toda la gente está en desarrollo, estamos siempre en movimiento, eso de desarrollado y medio desarrollado no hace sentido, pero que ya perdimos, Parece que ya no sabemos vivir sin cosas que tenemos, cosas que compramos y todo, todo se ha quedado un producto, un consumible. Y entonces tú hablas de cosas muy, muy importantes eh, y te doy muchas gracias. Y no sé, tenemos que cerrar, pero si hay algo más que quieras decir, que, sientas ahora que sea importante para ti dejar, yo pienso que quizás vamos a tener más conversas, más charlas, pero si hay algo ainda, por favor dilo y vamos a cerrar y ver qué, puede generar de esas conversas y de otras cosas que seguimos haciendo juntos. Te quiero decir que me, alegró tanto que nos pudiéramos ver y conectar de nuevo, porque siempre pienso yo en ustedes y en toda la gente que he conocido. Doy gracias por eso, porque me han ayudado a crecer y me ayudan a crecer, porque yo no los olvido. Y yo sé que el mundo en que yo vivo está definido por aquel mundo y viceversa. Por eso tengo que decir que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer acá porque afecta a todas partes. gracias por todo eso y acordémonos de que tenemos que, eh, yo siento que tenemos que darle tiempo a la gente de estas discusiones porque si no, estamos constantemente reaccionando y no accionando. Y yo yo no, yo no estoy en la oposición, pero cuando las cosas no están bien, yo tengo que tomar posición. Entonces, la mejor oposición es tener posición y actuarla. Porque yo no solamente la pienso, empiezo a pensar a quién más le comparto, cómo me uno con otros y voy apoyando sin que me lo pidan. Y de manera que hay gente que ni sabe que yo los estoy apoyando, pero estoy promoviendo lo que ellos están haciendo y estoy acompañando y eso de ser solidario, esa palabra es muy importante porque viene de la palabra sólido. Lo que es sólido no se puede dividir. En solidaridad es diferente. Pero sólido, si yo estoy sólida con los pueblos del mundo, lo de ellos es lo mío y lo mío es de ellos. Y no es como cuando alguna gente me dice, es que tú traes esos problemas, mira dónde los puedes meter para que las cosas que tú quieres, no, si no son las cosas que yo quiero, son las cosas que se tienen que hacer. Pero tiene que venir desde de, de ese punto de solidaridad. Y en inglés dicen, no, no tenemos esa palabra. Yo le digo, ¿y quién se inventa las palabras? Pues, yes, you have it. Solidariousness. Entonces tratan de decirlo. Igual que ustedes no son americanos, ni quisimos ser americanos todos nosotros de este continente, Latinoamérica y el Caribe, pero somos americanos ustedes son estadounidenses. Ah, eso está muy difícil de decir. Uh para, nosotros es difícil hablar inglés y decirlo, pero hay que aprender. Entonces, sí, pero está muy largo para decirlo en inglés. United States is so difficult. <laughs> ¿Entiendes? Es que no. Honor it, ¿entiendes? Entonces, yo lo que sí quisiera es que la gente pensara en estos tiempos que la solución va a venir si entendemos que el virus no es, este virus no es el enemigo, ni un enemigo. El enemigo es que creamos las condiciones para que aquello se dé. Y yo lo veo, si yo voy caminando en, en un sidewalk, si voy caminando en una acera y hay allí una pequeña uh, apertura, ahí nace una plantita. Y si yo la dejo ahí, ahí va a crecer. ¿Ves? <laughs> Entonces, estamos rodeados de pura vida. El coronavirus es vida, pero se va a mantener en balance si nosotros vivimos la vida balanceada. No, yo no lo voy a atacar. Yo le digo, tú estás haciendo lo que tienes que hacer, pero yo no he hecho todo lo que tengo que hacer. Vivir en esa conciencia, en ese balance, en esa armonía. Entonces, la, cosa que quiero dejar de último es que para que breguemos eso bien, tenemos que asegurar que la gente tiene salud. Y para que tenga salud, tiene que tener buena alimentación. No se trata de medicinas y hospitales y todas esas estupideces que están creando ahora. Y mucho menos de guerras. Ningún tipo de guerra, ni hacerle la guerra al cáncer, ni hacerle la guerra al, al coronavirus. No, la enfermedad es un mensaje, te dice que tienes que buscar la solución, qué fue lo que no se hizo que se tenía que hacer. Pero yo te doy las gracias, me ha gustado mucho estar contigo y me dio tiempo de, de poner en palabras lo que he estado sintiendo y que yo estoy trabajando de una manera u otra, pero aquí te lo pude compartir en este ratito. Gracias. Gracias, gracias. Bendiciones, Marta. Bendiciones, muchas gracias. Me encantó. Y sigue bien y fuerte y cuidándote siempre, que te queremos por acá mucho tiempo a contribuir. hermano. Te voy a volver a ver primero, Dios. Dios mediante, decimos por acá. Pero si no, nos vamos a ver en la que se llama la eternidad. Estamos Cuídate, hermano. Abrazos, saludos a todos y a todas. Abrazos, besitos.